りこたいがです。皆さんこんばんは今回、私、一人じゃなく、友達も連れてってきましたよ。はあ、こちらは、タニャちゃんタニャでーす。イェイで、こちらは、かこらちゃんかこらです。お多分、私の動画ってさ、見たことある二人ともね。タニャ ちゃんは一緒にカタニャとかに行ったりとかしてして、うんね、でカゴラちゃんとまあわかりやすいキルラキールの動画のチームです。でまあ3人ともコスプレイコスプレコスプレイヤーですね。コスプレイヤー、一応一応コスプレイヤー。 <laughs> で、今日は、まあ、コスプレ関係なく、ほんとピッツァパーティーにしたいなって思って、ドミノピッツァに ピザを頼みましたわあ、えー、ピザじゃないななんだこれ <laughs> ピザだよ、ちゃんとピザだよ。カラフル <laughs> めっちゃカラフルはい。ピザ、でもピザ食べたっけイタリアで。パスタ多かった気がするけど。ピザみたいなの食べた。ピザみたいあのね、シチリアはね、違う。とりあえず。あ、食べた ゆり子がいないところで。 <laughs> あ私のいないところで。ひどいな、裏切り者。仕事してたじゃん。裏切り者ブラックタイガーと、まあ、ミックス、ブラックタイガーこれでいいよ、ね、ブラックタイガーと、ビーフのミックスあ、だからビーフと魚一緒にある、ね、ブラックタイガーはこのエビのこと。え、ブラックタイガーというのすごい、ね、あ、そうなのでしょ ですよね私あったあ多分合ってる私合ってる私の名前はエビになってるな感じがする <laughs> じゃあとりあえず適当で食べようよ <laughs> 食べようよこっちからするタイタイガー食べるタイガータイガー食べる <laughs> やっぱりピッツァと言ったらねイタリアンってな感じしないイタリアンだね、そうだね、うん 食べていいいいよ <laughs> これはイタリアン、うん、いやイタリア行きたいよいて <laughs> 今度一緒に行こううんうんなるほどなんでは。何これ <laughs> そこまでえパンっぽいねパンパンパンかよこれパンえ えどっか違う違う違う何が違うの生地もう生地と厚さと、あとトマトソース足りねえよないじゃん全然感じしないでも美味しい美味しいは美味しいけどねうんアメリカで考えたら美味しいよアメリカで考えたら美味しい <laughs> 厳しいうんなんかすでにいっぱい入ってる、うん、めっちゃ日本の味がするね あの、うん、あやっぱりドミノピッツァってさ日本人から見ると日本っぽいピザうんあそうなんかさ肉が日本みたいな味するああ、うん、うんうんうんじゃさ変な変な質問なんですけど中国ってどんなピザがあるの全然知らないいこういうのハマってるよドミノみたいみんなうんへえあとはなんていうかピザハットあ日本にもある、結構アニメとかコラボしてるよね、うんうん、美味しい 普通に美味しいと思ういや美味しいけどものが多すぎねって思った今、うん、なんかでもねイタリアのはめっちゃ多いシンプルだね、うん、なんかトマトソースがたっぷりでモッツァレラチーズかマルゲリータも一番シンプルなんですけど、うんうんうんなんか味はほんと全然違うって思った今ほんと全然とあとはこっちの方はもちもち日本人もちもち好きだよ <laughs> もちそれの方がもっと遅い、うん、食べたピッツァちょっとパリパリしてたかもうんやっぱり違うねあとすぐできるよねんすぐ作れるまあそううん確かに早い、うん、5分で作れる気がしてた、えー、あ薄いからねうん、うん、薄くて 肘がそんなにないからポパってすぐ出てくるけど、うん、結構これは時間かかった20分ぐらいかかってですよねこれはマルゲリータこの分だけはマルゲリータというんだねうん全然マルゲリータっぽくねえ何 <laughs> えー、ちょっとトマトなんでミニトマトがあるの違うのミニとえイタリアのトマトが完全に でかいやつね、でかいやつ。説明が。何これ説明になってない。あの、とりあえず全部真っ赤で、えな感じする。あれ、全然進んなまあ、み、み、ミにミれレくそこんな感じです。こんな、暑いな なんかおいおいしくないわけではないね、うんうん、しくないわけではない、うん、でも心が泣いてる、うん、マルゲリータこれで考えたら本当ないねって思うああ心がああってなが心が味は違う、うん、あとはねドミノピッツァあそうこれ甘いんだよ甘い感じるイタリアのあんま甘くない全然ミニトマトだから甘いんじゃないあそうから、うん、あそうかな 確かにねうんミニトマト甘いんだ今気がついたうんでもお腹空いてるから美味しくな感じする <laughs> 美味しいか2枚目、うん、もうお腹空いてる嫌だねあそうタバスコかけるかけるうんえうん辛いもの大好きえええマジうん、えー、かけないの 辛いのが苦手でしょ辛いのはもう苦手んだけど、ピッツァの上にタパオスコをかけないよね。かけないのかけにゃー辛い、辛いの食べたい時はペペロンチーノオイルを使う。えー、ほらピューってオイルとペペロンチーノのミックスして、うん、それ辛い味するめっちゃ辛いイタリアのペペロンチーノオイルがマジで辛い本物のやつ、えー、ほんとなんか一回 ペペロンチえ終わっちゃった前が待ってたんだけど終わっちゃった本物のペペロンチーノパッて食べてしまうとマジで辛くて死にたいぐらい <laughs> 死にたいぐらい泣けるぐらい泣く泣く泣く泣くでも中国人いや信じない私えちょっとえ今度はペペロンチーノオイルオイルチャレンジしてみたいなんかやりたいあれ日本人でも辛いってあんまり辛い文化あるんだっけ日本はあの日本は あの中国とかタイとかそれほどではないけど、うん、うん、好きな人だけ食べるあでもわさびは違うかわさびはね確かにうん辛いとはちょっと違ってまた別の刺激だよね辛いっちゃ辛いけど、まあ、ちょっと変わった辛じ。うんうんうん、うん、変わってる辛さだねタバスコねイタリアはない気がするえじゃあどこイタリアタバスコが置いてない うーんなんか今よく考えたらケチャップとかマヨネーズ何回も見たことあるんだけどでもタバスコほとんどない文化かな多分アメリカのやつだからさすがにかけないうんなんかイタリアはね結構シンプルででもタバスコってメキシコの ダメ、じゃがいよね。あれ、入れちゃった、ごめんなさい。なんか私よりよく信じる。 <laughs> 私もよくわないが、 <laughs> はっきり言えない。あれあ、違う、ちょっと。っていうか、マヨネーズかけるかけない無理。その味はめっちゃ。かけなくても苦手。あ、本当。あ、そうだね。マヨネーズ苦手。え前苦手か。こっちは私は好き。 き、うん、でもピッツァの上にかけない味が薄かったらかけてもいいかなええー、でもかけたことないあそうなんだ、うん、やっぱり違うねっていろんなことは違うね、うん、イタリアだとマヨネーズはねポテトチップスしかかけないめっちゃ太るじゃんおい <laughs> おい <laughs> だから太りやすい私、うん 私はこれが一番好き。でもこれはちゃんとアメリカンって言うんだ。これ、サラミをかけてるやつ。食べてみたい。そうでしょ食べます。これ、間違いなかったらサラミな感じ。ちょっと、ここ食べる先に食べる、うん、ありがとう。サラミ美味しい。やばい。美味しいうん。これうん。うん。これはイタリアの味がないから、なんか、新しいな感じする。 美味しいつらああえイタリアのピザってサラミ乗ってないのあるけどイタリアのサラミ、うん、本当味は違うすっごく強いしあと大きいすごくポッパッパ大きいかなうんいやなんか味が違うけど美味しいは美味しいよ違う美味しいさんだけど美味しいうん一番美味しいと思うアメアメリカン、うん、ってな感じするよしこれでパーティー ちょっとプライベートで続けたいなと思ってます。実はね、いろんなコスプレパン、プラン一緒に考えて、あの、次の撮影とか、次のイベント3人一緒に行きたいと思うから、これからもう、もうちょっと食べて話したいと思いますが、えっ、と、ぜひ、2人ともの SNS もフォローしてください。ここの下に貼ってますなんですけど、F、なんか、普段が使ってるツイッターとツイッターと、 配信してます最近おお生配信してますおぜひよかったら見に来てくださいイエーイ、えー、あとはあの二人でたまにオフ会とかもやってますのでよかったら遊びに来てくださいをかこれちゃんはあんまりやってないけどねいややっぱコスプレはただの趣味で、うんうん、まあとりあえずめっちゃクオリティ高いめっちゃクオリティ高いただの趣味ですげえ写真がパーパーパーって出て 私の趣味は何だろう <laughs> すごいよかったらぜひ、彼女たちもフォローしてください今日見てくれてありがとうございました、えー、じゃあまたの次でバイチャー